ეხლა შეგვიძლია ის არ ამა კანალიზაციის უბრალოდ გამხსარი არის აი ასე გავსებულა წყლით 20 ტონი წყალი ამოტუბეს იმ დღესვე ისევე გააგრძელდა მე მგონი საძირკველი მანი დაინგრევა დიდი ბოდიში ბოდიში გიხდი თორე აკეთე გატრიკა ბაბადიე დასწორე რამდენი ხანი არის რა და რა ვიცი ეხლა ზუსტად ზერ გეტყვი მაგრამ 1-3 წელი ალბათ იქნება მგონი და სულ სულ ტყუილებში ბიჭო აუყრე ა ამათი გამოგზავნილი ქაღალდები ვარ. ა წაიგეთ უყედა. ვითომ ბინათ მოგცემ, ეს მოგცემ, ხვალ მოგცემ, ზეგ მოგცემ. ამათი ტყუილი არ დამცავდა მის დღემში. ბიჭი მყავს მე, აი ესაა ჩე აქიმიდან დავიდე ესე და ესაა ჩემი ბიჭი. ოდა 42 წესარი. 42 წესარი და ავათ არის ეს და თავის ექიმები, მაგარი ექიმები ყავს და იმათმა გაგზავნეს ამისი ანალიზი ისრაელში. ისრაელში გაგზავნეს ანალიზი იმისი. ხო და იქიდან მოვიდა პასუხი ფილტრებზე ჭიწკიბო ხო და აი აქ წერმა შემაზოს ნიბე როდის მოკდება მაგი ხო მერე მერე შეიძლება მაგას დახავე ხო და ასე წეში ვარა ბედი არ აქვს რა მითხარი რა უნდა ქონა მითხარი მოგესალმებით ყველას და მინდა უბრალოდ აი ამ მდგომარეობაში ბატონი დავითი გაარკვიოთ მაქსიმალურად რა ხდება და როგორ ხდება თქვენს თავს. რა გააკეთა საერთოდ ამ ხელისუფლებამ, რა გააკეთა დევნილთა სამინისტრომ და გააკეთა თუ არა რამე საერთოდ აი ამ თქვათ თქვენ საცხოვრებელში. ჩვენ ახლა ნახეთ ზევით ასულები ვიყავით და რამოდენიმე ოჯახში შევიხედე. საშინელი პირობებია, უპატარესი ოთახი არ ვიცი, ცხოვრება როგორ შეიძლება საერთოდ. აი დასაწოლი ლოგინი არსებობს და მეტი არაფერი მაგიდაც კი ვერ დადგავს კაცი რომ საჭმელი ჭამოს და ზოგადად იცხოვროს ცხოვრებაზე ზედმეტი ამას ქვია გადარჩენისთვის არსებობა ყველა წინ და ხოლოს ბოლომდე დაუდგეთ ბატონ დავის და ბატონი დავით იქნება თქვენი უფლებების დამცველი როგორც იყო აქამდე მაგრამ ათი ხელისუფლების პირობებში და თქვენს სათითაოდ ყველანი თავისუფლად შეხვალ ბატონ დავითის კაბინეტში და თუ დავით ბატონ დავით ვერ მოაგვარებს ფეორგანოები აუცილებლად მოაგვარებენ ბატონ დავით ოსოფაშვილს არ მოგიდგენდა კიდევ ერთხელ დიდი პატივის წესი. მოგესალმებით. მოგესალმებით მეგობრებო. და სიტყვა რომელიც მიტრიალებს თავში და არ შემიძლია იმ სიტყვის გარეშე დავიწყო თქვენთან საუბარი, ეს არის ბოდიში. და ბოდიში მინდა მოგიხადოთ მე თქვენ. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი თანამდებობა არ მქონია მე, არანაირი გადაწყვეტილების მიღება არ შემეძლო მე იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება, თქვენი ყოფა ყოფილიყო უკეთესი. მე თუ მქვია საქართველოს მოქალაქე და თუ ვინმე მქვია საქართველოს მოქალაქე, თქვენთან ბოდიში გვაქვს მოსახდელი ყველას. აი, გაჩნდა ესეთი ყოლად დამთრულველი ტერმინები, ძველი დევნილები, ახალი დევნილები. ეს უნდა დამთავრდეს. ძველებმაც, ახლებმაც, ყველა ადამიანმა უნდა მივიღოთ ის სიკეთე, რაც ამ საზოგადოებაში, ამ ქვეყანაში თანაბრად უნდა ნაწილდებოდეს. თქვენ შვილებს უნდა კონდეს სრული და კარგი განათლების მიღების საშუალება. ამ განათლებას ისინი ვერ მიიღებენ იქ, სადაც ახლა ვიყავით. დერეფანში ვერ გავიარეთ. იმიტომ რომ დავალიანების გამო შუქია ჩაჭრილი, ხო? როგორ შეიძლება ამ ამ პირობებში კონდეს იმის იმედი, რომ ეს ბავშვები სრულფასოვანი ჩაჭრილი ვერ ჩართავდა ჩაჭრილი ლიფტი ზევიდან ქვევით არ მოდის, ხო? იმიტომ რომ იქაც გადასახდელია. ეს უნდა დამთავრდეს. არავის არ გჭირს სამოწყალო და დასამადლებელი. ჭირდება სამუშაო, ჭირდება ღირსეული პიროვნები და თავად მოვლით ჩვენ თავს და ჩვენს ოჯახებს. 1 ოქტომბერს აი ამ გამარჯვებას გისურვებთ. ჩვენ ერი და გავიმარჯოთ. არის სამართლობა ქვეყანაში. არის სამი ადამიანი ოჯახიდან დაჭერილი. ბინადა არდეს ქუჩაში დატოვეს და კიდევ გაასამართლეს და 11 11 წელი მისცეს. და ერთადერთი შვილი იყო დარჩენილი გერმანიაში და იქაც ჩაწმენო რა არის ჩვენ სტრასბურგში. იქაც ის დაიჭერეს. აი ვიძინებდი, ამას რო უყურებდი. ჩვენ კიდე სახში ვიყავით სიყველა და მეთქინე და იქ მომყოფა იმის გვერდი, მაგრამ მეც დამიჭერენ მეთქი. აი ესეთი ცხოვრება აღარ გვინდა. მომავალ თავას აი თქვენ გენაცვალეთ, ვისაც ქართული მაისტრი აცვია.